Du, eh, jeg traff jo han, eh, jeg traff han, Andreas på butikken i dag. Hva er de gjør her? De skal inn i sokkelen. Bare en periode, ser det ut. Nei, altså, hva gjør han? han? Dere leier leiligheter, ikke tomter. Hva skal man si? Her sitter jeg jævla. vi få lov til å sette vogna i garasjen din? Det er ikke aktuelt. Hva faen? Det er flaut. Hei! Hva er det med han? Er det noe jeg ikke har fått med meg, eller? Du behøver ikke bare sitte oppi den kåken din hele tida. Vent! Mamma sa jeg skulle få det her. Jeg ville bare se hvordan det gikk med rabarbraen. Jeg behøver verken hjelp eller tilskuere. Forsvinn. Helvete, Er det du? Hei. Er det du som er han Johan? Er du redd for å stupe? Nei. Du, det viktigste er at du konfronterer det du er redd for. Hva gjør du her? Og så, det har slått til. Da blir det til slutt et bra stup. Ah!